muhadhara yaffe eno inshaallah hajati akazinalo kaliwo esaawa zo bakadde baffe mwena sheekh abrahman ne nsimyabamashek prince anwar mwena abakyala balungi banywange isma kaye mwende bannange nsense nnyo okubalaba assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu twebaza nnyo okutwagala twebaza nnyo okwagala sheikh sebanga lyonna mubaddewo mwebale nnyo mwebalire ddala nga sinaba okwebaza bategeseddwa eno ndabye abavubuka bangi abaziwanieno sekakulopterako kiro tokyogeddeeko abavubuka bano bakubiriza okubeera nga bawasa abawala basiraamu kubanga twafunye ekizibu mu ggwanga oyinza ba tewakitegedde nti omwana omuwala yakutta embizzi n'agitematema n'alisa abaana b'omusajja omusiraamu naye omuwala tumunenya nera omulenzi yamuzaalamu tumunenya ekyo nja kukikomyawo buli muntu awazisa omuntu weddiini ye ate n'abazadde mu baana b'abantu batwala obuvunanyizibwa um, abantu bano bebategeseddwa eno hajj abdiga habibi wa yakoze nyo hajat zaria janet farida mulamukaiwa kajidifna haji haji kaliro little sister nakasuja halima mama karo asia jaja ichuli hajat rehma dagile sema properties ne koja sulaiman kayinje biba nkwatideko netulaga tugenda kusibuluka bulungi bane mwe balikubanga mwagala sheikh mwe balikubanga mwagala enyumba eno nti buli wembatuukira mujja era bali wano benayise abatali wano saabayise n'obugambo obutini obwo nsaba allah bazeyo obulungi mwena mwena basasulemu empeera esinga obulungi akiza ekisiibo kyaffe assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu And never heard that if you are depressed, you are almost going to watch for watching girl. You are depressed. Thank you so very much. So it is. n'ofuna omulala ensi yerowooza nti oba omuvinze onakanot talk on behalf of the people because i'm not the people yanze nakweyogerera ko nze nga nze siba kwogerera abantu kubanga gwe ongambye wafiirwa nedadi wo newe mulowoozaako lwalumu but nze nkugambye buli kanaku mulowooza so we are different we are so different waliwo omuntu abeerawo nga yafiiriddwa omuntu we nga yali yamukoowa nadda nataddawo nakubirowooza so we are different oh, nga oba oluusi katonda nga yamugumya yeah. mangu mm. so abantu buli omu omune katonda yamutonda bubwe uh, ajati ndowooza eno si eddwa eso se bwemba siirabiddenga nga muyakusatu zobadde okola um, have you ever thought of okukolayo dduwa nga kuba ndabanga kiseera singa gwasinga okukola edduwa hmm. oba niwendoza eh. eh. simanyi eno nyinza okubasikola bulungi lusaaki munasaasira abamanyi mhm. abibathout okukolayodduwa famiry namunamunamunanga muli wamu wali okigezezaakuko muprose zino ezokuteekana okumobilizinga abantu tujja kikola ku insurallah nti kati era kitaga funding resources hmm. sente wezibaawo gy okoma okuyita abantu abangi kause bantu bajja ku expectinga bayita bangi junyo ensi yonna kuwanga eh, eh, wajifudde open ya shake nkulayira ne outside ugandayes ne outside uganda nabadde juza kigali wala akawalo bakayita nyamirambo nga bamanyi sheke banda bane bakaba bamaziga okitegeera nga bakyajjukira omukwano gwe so nga bagambye okolya sheke dwery open oba ogitwala abaana nambole simanyi so its about ndoza funds we zibaawo you can organize mm. ne kati munanga mumumpi wakoma wakolaki wakwata wa Ah, nga tumaliriza ajja tugenda omaliriza abagenyi bo ah, nga tugenze mu dduweene kisibo kigenza okujja luno ah, nga stil era mukyalina okwesikaŋŋana wano nawane hmm. baatuka n'okutulaga omusiko owokubiri mwagezaako okumakinga piece nga famiry okukwatagana wamu kati nze nakola buli kimu omwami wange kyeyaŋambanga ne bali bakola byabwe kati buli mwakola kimusanyusa ndowooza nze kyeyakola kyeyaŋŋamba kyenamukolera kati ne bali ne bakola ebibasanyusa so tebinkwatako kati ntunabeerako olwo nze kyeyaŋŋamba njagala edduwa nengisoma ono mwana wange bwati nensoma njagala obeerewo ti mu nsi nenkikola kati read ebirala naye nga kyenyinza okugamba fe tetulina tabu aza famiry tetulina buzibu bwe tukkiriziganya tukkiriziganya bwe tuganya okukkiriziganya ne tukkiriza nti ekyo kigaana tuli waka hmm. um, is it an open home baffe tuyingira bulungi abamawulire tebatugananga mm. is it open kubantu ajja tibokka oba bantu bantu ba Sheikh Muzata bana anti uh, uh, kugamba nze already era ndi muntu wa community kana makagali open abantu bange bonna abasinga mbalabira wano wali ninawo akatebe kangawo sheku yatulanga bwendabira abantu sibayingiza mu nyumba abaana bajja mm. abalina ebizibu ebiri personal tutulawo and we discuss mm. samaka gano gali open buli muntu ajja ajja n'ekizibu kye you listen nolaba engeri gy'omuyamba oba gy'omuadvisinga abaana bashek tebalina tabu era ndoza tubalabangako mu lutalo lwonnababeera america tebali kuno eh. naye nga tuwuliziganya era tewabalabako mu lutalo lwonna banjagala nga tuli bato ffenna ne tatabwe niwe yagenda basigala bampa ekitiibwa era nkubiriza abantu abaliyo bonna nti si buli mwana wamusajja nti abamubi mubamu abaana abalungi baba akindagako otherwise singa dadi waabwe yavaawo ne beefuula nandigambye nti abaana tebasima abaana tebalina buzibu baitha tebalina buzibu nze ahad issues na family ba brothers sisters neoli omukyala but abaana ngaabaana wabalabako mm-hmm. tebalina buzibu mu bbanga lino eribaddewo hmm. lessons sizosinza okuyiga ngaomukyala zoyinza okupasinga on eriomuntnga ah, nyingi nga nyingi omukyala alina okusoma omukyala alina okuba nga oli mukozi omukyala olina okuba nga oli brave nga you can stand and speak abantu nibagamba nti e eh, banange omukyala oyo mugende kompola notalinyibwako omuntu ayinza okulinyako nakujja newakawo nakufulumya ebweru oba tewegendereza omukyala olina okuba nga oyamba ku bantu babi eh, akimanyi eh, naye yenyini akimanyi ekintu eh, kyajja tyokaaba hmm. ate omukulu kimulekanaye ah, ah, akimanyi mwemiamanyi akimanyi nti nkyalina pain omulimu gwe kunyiga naye akimanyi kyovala mwagala nnyo nti yawasa omuntu nga nti gwategeera okitegeera bcause you can get married ku muntu ga takutegeera ne allah yampa omuntu antegeera kuba mbadde wali n'omwana n'agamba zobange tobikaabayo ate kati oba byekoza kati amaziga egabagazi ogakola otya you get emotional yes kale tweyanzizaki